Hum, bukur, ti në fakt më godite. Goditjen që i dhe mjeshtrit ishte e përkryer Kakashi. Ishte vetëm një goditje, nuk ishte ndonjë gjë e madhe. Edhe unë mund ta bëj atë gjithashtu! E bukur kjo apo jo? Kushina! Urra! A po jepni maksimumin tuaj? Ata po bëjnë më të mirën, thjesht na duhet një pushim. Shumë mirë. Ja, këtu është edhe dreka. Këtu ka ujë dhe ka gjëra të veçanta nga Kushina. Në rregull. I adhuroj gatimet e tua Kushina. Faleminderit. Ti je shumë e ëmbël. Ti je vërtet një vajzë shumë e mirë. E di këtë zemër? Ha. Ha? Të them të drejtën, unë shpenzoj kohën time për të sjellë drekën dhe ky është falënderimi që unë marr dje më? Ha? Hej, unë nuk të thashë të bëje diçka të tillë, madje unë nuk jam i uritur. Ëh, uh, ha. Ai është më shumë se një mistrec i vogël që mburret. Ai gjithmonë ka pengesa nga vetja. Ai nuk mund të gjuajë një shuriken të drejtë dhe vendosja e gjithë së tij është vetëm ai do pak punë. E po, siç e the dhe ti, Obito ka gjithë ato gjëra që ai duhet t'i përmirësojë. Por gjithsesi, kujdesi i tij dhe qëndrimi është vërtet e rëndësishme. Obito varet nga lidhja që do të bëjë me të gjithë në grup dhe ky gjithashtu është një fakt. Prit pak, unë nuk kam pse të ta them, sepse ti e di, dua të them, a është i preferuari yt apo jo? Oh, a je i sigurt për këtë? Ja ku është. Hmm? Faleminderit. Gjithsesi, a do të caktohet vendndodhja jote e radhës ku do të transferohesh? Po, unë duhet të gjej më shumë burime të sakta për vetëm disa herë në ditë, por unë mendoj që do të jem në urën e Kanabit. Ura e Kanabit. Unë shpresoj që lufta të mbarojë së shpejti. A jeni gati? Po, mjeshtër. Kushina, shihemi së shpejti. Në rregull, kini kujdes dhe bëni më të mirën djema. Dhe ti Obito. E po çfarë? Ti je i ngathët dhe i nxituar, dhe ti je një budalla që bën shumë gabime gjithashtu. Pra ti je shumë i kujdesshëm atje Obito. Sepse nëse ti kthehesh i plagosur, ti do të marrësh më shumë se grushtin tim. E kuptove? Çfarë mendon se jam unë, gjithsesi, unë do të bëhem një Hokage, Lordi Obito Uchiha. Të lutem mos u shqetëso për asgjë, unë do ta përfundoj misionin me sukses. Dhe më pas do të kthehemi që të gjithë shëndosh e mirë. Ky është një premtim. Ti duhet ta mbash mirë këtë premtim. Sapo kujtova, kam harruar të të pyesja, Haa? Gjithsesi, përse të pëlqen kaq shumë ai? Sepse ai është një pjesë e ëndrrës time. Pjesë e ëndrrës? Një ditë, nëse ne do të kemi një fëmijë, unë dua që ai fëmijë të jetë i çiltër dhe i hapur dhe të jetë vetëm si Obito. Fëmija jonë nuk ka pse të jetë i zgjuar dhe nuk ka rëndësi nëse ai do të jetë kokëfortë, por dua që fëmija jonë të vlerësojë miqësinë dhe të ketë një shpirt shumë të çiltër. Me një shpresë që nuk mund të humbasë. Unë dua që fëmija jonë të jetë i fortë si ai. Kjo botë e tërë nuk do të përfundojë Ka për të përfunduar